We have a little quote here from this really fine book, Forgiveness, the Key to the Kingdom. That moment inside of you where you forgive what's happened is the moment when you are enlightening yourself. When we see someone we cannot forgive, Cuando vemos a alguien que no podemos perdonar, that means there is part of us that we have not forgiven. eso quiere decir que hay una parte nuestra que no hemos perdonado. When we are uncomfortable with someone, cuando estamos incómodos con alguien, there's a part of us hay una parte nuestra that is like them, que es como ellos son, that we have not forgiven inside of ourselves, y que eso no lo hemos perdonado dentro de nosotros mismos. So that all the world becomes a mirror. Así que todo el, todo el mundo se vuelve un espejo. When we have forgiven ourselves, cuando nos hemos perdonado, we know that means we have judged ourselves. Sabemos que entonces nos, es que nos hemos juzgado. judge, y así como juzgas, serás juzgado. Así es que el perdón es la clave. así que cuando te perdonas a ti misma, Tu corazón empieza a soltar todo eso. Y tu gozo natural surge. Y la vida se vuelve más feliz. Keep at it till it takes place. Sigue, continúa hasta que esto suceda. Don't judge it if it doesn't happen on the tenth time. No lo juzgues si a la décima vez, al décimo intento no sucede. Keep at it till it happens. Continúa hasta que suceda. I don't know how long it will take. No sé cuánto tiempo te va a llevar. It takes as long as it takes. Se lleva el tiempo que se lleva. But keep at it. Pero sigue. He wins who endures to the end. Él vence y gana el que perdura hasta el final. So be a winner. Así que sé vencedor. Gracias. Vencedora. Gracias. Gracias.